wadaxaajood iyo falanqayn dheer kadib waxaa lagu heshiiyey qodobada soo socda kow dowladda federaalk soomaaliya waxay ka xun tahay wixii ka dhacay magaalada muqdisho sagaal iyo tobankii febraayo labada kun labaatanii kowdii waxayna u tacsiyadaynaysaa shacabka soomaaliyeed iyo midowda musharaxiinta ee waxyeeladu ay ka soo gaartay waxaana la isla gartay in loo saaro guddi madax bannaan oo baaritaan ku sameeya sidii ay wax u dhaceen sida uu qabo qodobka labaatanaad ee dastuurka kumeel gaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo bannaanbax si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo sidaa darteed xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay damaanad qaadaysaa in ay ilaalinayso xuquuqdaas dastuuriga ah saddex dowladda federaalka iyo midowda murashaxiintu waxa ay ka wada shaqaynayaan sidii loo qaban lahaa bannaanbax si nabadgelyo ah ku dhaca iyadoo dawladdu ay ilaalinayso amniga iyo badqabka bulshada soomaaliyeed afar dowladda federaalk soomaaliya iyo midowda murashaxiintu waxay isla garteen in dib loogu dhigo mudaaharaadkii qorshaysnaa maalinta jimcaha ee ku beegan tahay lix iyo labaatanka febraayo labada kun labaatan iyo dib loo dhigay waxa uu dhici doonaa muddo toban cishaa gudahood waxaana loo xilsaaray guddi wada jira waxaa laysku afgartay lix waxaa la ysku afgartay in arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka wadahadalladoodu ay sii socdaan ama la sii wado si loo gaaro qabashada doorasho xor iyo xalaal ah